mis tähendab, et täpselt kuu aja ja kümne päeva pärast on ka jõulud. see niisama infoks. täna ma tahaksin hoopis rääkida erinevatest loodest või noh, lugudest või noh, tegelikult mitte lugudest. Eesti keel on ikka imeline. ma tahaks rääkida loodest, aga mitte ilmakaarest ei taha otseselt rääkida ka loodetest, kes siis on äh, need mitte veel sündinud äh, elusolendid või noh, niisugune tekkiv elu. Ähm, ma tahaks rääkida hoopis nendest suurematest loodest, nendest loodest, mis on nagu lootus ja loomine ja mis mul veel keele peal on, loomus ja loodus. jah, äh, ma tahaks neist rääkida täna, ma ei teagi täpselt veel, kuidas, aga ma tahaks nagu üldiselt nende üle veits mõtiskleda. mulle saadeti eile õhtul, hilisõhtul üks äh, tsitaat Tracy Emini poolt. kes on Tracy Emin? Tracy Emin äh, on kunstnik Tracy Emin on Briti kunstnik, kes äh, tegutses või noh, ta tegutseb siiamaani, ma arvan, ma nagu liiga palju tegelikult pole enam jälginud, mis ta teeb, aga ta sai nii-öelda kuulsaks või noh, kirjutas ennast äh, kunstiajalukku üheksakümnendatel äh, Inglismaal. ta kuulub äh, no ma ei teagi, ma ei ole täiesti kindel, kui nagu otseselt organiseeritud grupp nad toona olid, aga äh, vist ikka oli veits neil sihuke vibe, et nagu me nüüd tuleme ja me nüüd teeme seda, mis me tahame ja siis kõik, mis on varem tehtud maailma kunstiajaloos, on nagu mingi öö, meil on omad ideed öö, ja me oleme nüüd need noored Briti kunstnikud ja neid, neid kutsutakse kokku öö, Young British Artists. noh, nad tänaseks ei ole enam üldse nii muidugi noored. Nad olid noored nii üheksakümnendatel, ehk siis ma võin oletada, et öö, noh, ma võiks võib-olla juba nende laps olla, on ju. ja noh, nüüd ma olen nagu juba keskikka jõudmas äh, varsti kunagi. võib-olla kõige kuulsam Tracy Emini teos on äh, tema Voodi, ta otsustas äh, mulle vist on kõige tuntum see, ta otsustas äh, noh, kui vanasti olid ikka noh, nagu, kui noh, ma ei tea, üheksakümnendateks tegelikult ju me ei tea üldse, kuidas kunst on vist äh, pärast nagu äh, kuuekümnendaid edasi arenenud, sest mul on tunne, et nagu sihuke keskmine kunstiharidus jääb umbes sealmaal seisma ja noh, kuuekümnendad on ju juba nelikümmend pluss kuuskümmend aastat tagasi. jah, on jah, kuuskümmend aastat tagasi, no jumala ju sihuke nagu vanaisade teema juba või, mõned mu esimene vanaisa umbes kuuekümne midagi sealt ju ära juba läks. nii et noh, täitsa ammune aeg. miks ma kuuekümnendast rääkima hakkasin? Tracy Emin. aga kunsti ma ei tea, noh, mis, mida nad siis tegid põhimõtteliselt, nad olid siuksed nagu, no kõige kuulsam Young British artist, ma arvan, võib-olla mida kõik on kuulnud või näinud kuskil raamatuski vähemalt on eh, Damien Hirst, kes no neile kõigile meil veits meeldis nagu teha siukseid nagu šokeerivaid asju ja Damien Hirst näiteks lõikas lehma pooleks ja siis ma olen näinud seda lehma, see oli päris hirmus. ta pani selle sellesse mingisuguse vedeliku, vaata, mis nagu alles hoiab neid öö, Äh, rakki, on ju, noh, ei luba meil nagu sellel äh, inim, no tähendab, mitte inim, lehma kehal siis äh, noh, elus kehal äh, laguneda ja nagu hoiab seda heas äh, vormis ja siis ta nagu seda lahti lõigatud lehma eksponeerib üle maailma, ma olen seda näinud Norras. ja noh, veits sihuke jõu on mul alati olnud selle teosega see tunne, tal on ka mingi kärbseteosed ja ma ei tea, mulle üldse teil, nagu ta, see Damien Hirst mulle nagu liiga palju ei meeldi, ma saan nagu aru nendest suursugustest äh, sammudest, aga noh, mulle on ikkagi alati meeldinud need naised sellest ajast rohkem, noh üks neist on Tracy Emin, tema tegi selle voodi, ehk ta põhimõtteliselt äh, eksponeeris oma enda voodit, kus ta oli siis hommikul ma ei tea, üles tõusnud, ta ei olnud seda voodit ära teinud, noh, muidu vist ju üheksakümnendatel juba, noh, ta on küll Inglismaalt, ma Inglismaa nagu äh, siseasju nii palju ei tea, aga noh, Ameerikas raudselt oli juba ju lahti see teema, et äh, hommikul teed voodi ära, et sa oled juba päeval midagi saavutanud ja ma tean seda sellepärast, et äh, äh ma, ma tean inimesi, kes on saanud niisugust koolitust <laughs> Ameerikas lapsena üheksakümnendatel ja ta, noh, tema seal voodis olid, ma ei tea, mingid kondoomid ja tampoonid ja tampoone vist ei olnud, aga ta on ka oma tampoone minu arust äh, tänaseks äh, eksponeerinud, Tracy Emin, aga noh, see vist on tal niisugune uuema aja töö, paar aastat vana ainult, see voodi vist on ikka üheksakümnendatest. no ta oli niisugune sassis voodi, noh umbes nagu mingi tudengivoodi on, kui sa sealt äh, Äh, ma ei tea, peo järgsel hommikul üles tõusen, on ju, see on ta kõige tuntum äh, voodi, noh, see oli nii vist siis šokeeriv seal kunstimaailmas, sest noh, kunstist ju üldiselt ikka vist alati nagu oodatakse veits ilu, on ju. aga nüüd järsku sul oli siis nagu mingi kellegi sassis voodi seal, mida see tähendab, ta teine väga suur äh, või tuntud teos on Telk, minu arust oli Telk, mille peale ta kirjutas kõigi inimeste nimed, kellega ta on voodit jaganud noh, hästi siuksed intiimsed teemad on ju, siin nimesid oli minu arust seal palju ja noh, need olid eh, nii tema mingid eh, peikad ja ühesuhted ja mehed ja naised ja poeg ja noh, kõik inimesed, kellega ta on lihtsalt ühes voodis äh, maganud. noh, telk on ka ju sihuke tudumise koht, on ju. mulle tegelikult isegi veel kõige rohkem vist sellest kambast ikkagi meeldib Saara Lukas, kes on teine äh, kuulus naine noorte tänaseks vanade Briti kunstnike hulgas. ta on veits kuidagi sihuke mõtlikum, Tracy Emin on sihuke veits tulen ja olen ja lajatan. Saara Lukas on rohkem sihuke tulen ja mõtlen ja irvitan <laughs> vist. näiteks üks viimaseid teoseid, mis ma Saara Lukaselt äh, mäletan ju, mis mul kuidagi korda läks, oli see, et tal vist telliti mingi diivan ja siis ta otsustas selle teha betoonist. noh, täiesti eemaldada diivani puhul äh, no kui sa mõtled diivani, et okei okay,, hakkame mingit telekat vaatama, sa nagu eeldaks, et tahaks, tahaks nagu veits nagu pehmem on ju, või noh, nagu mingi asi nagu, mis toetab su seda nagu mugav, mugavlemist on ju, siis tema tegi selle betoonist, ehk sa pead seal nagu, no see mugavus on nagu ära võetud. igatahes äh, tsitaat, mis ma äh, Tracy Eminilt äh, sain eile, oli hoopis seotud loodusega. ja käis umbes siis midagi niisugust, et äh, loodus on äh, nagu see põhiline asi, mida meie inimesed siis äh, peaksime kartma. ja mis selle puhul siis nagu hirmutavad, on, on äh, see teadmatus või nagu, et sellele ei saa nagu kin-, kindlaks jääda, seal oli kirjas uh, uncertainty. muideks vahele tahaks öelda, et um, kui mu vana sõbranna Teele seda äh, saadet kuulab või vaatab, siis äh, mul on igaveseks meeles, et kuidas kirjutada certainly, sul on vaja Gert, aga ei olnud seega nagu cert, ain, li äh,, li Y-ga, nagu <laughs> kolme inimese nime on koos certainly. Cert, ain, li. vot äh,, miks ma sellest rääkida vist tahan, on see, et ma ei ole nagu täiesti äh, nõus niisuguse väitega või mind nagu ajab veits see nagu kuidagi pulbitsema seest, nagu tekitab niisuguse tunde, et ju. ja miks siis täpsemalt? no loodus on see esimene hoo siis. mul kunagi oli teooria, et eh, need on ju kõik nagu niisugused eh, et kõik sõnad eesti keeles, mis on, kus on topeltood sees, et need on nagu niisugused uuemad sõnad ja noh, hea näide selleks ole, sellest oleks siis see, et ootamine äh, või noh, näiteks ka lootus, ähm, mis mõlemad on suunatud tulevikku, et siis nagu noh, see ei ole meile, eestlastele mingi nii omane asi, sest meil ei ole tulevikku keeles, on ju. noh, see on mul täiesti mingi, see on nagu sada protsenti minu vandenõuteooria, ma ei ole otseselt äh, seda kuskilt nagu mingi fact-check imas käinud. aga noh, sama asi siis see loodus ja loomus ja äh, loomine need on kõik nagu äh, väga inimkesksed äh, nagu terminid ja noh, kui sa hakkad mingi kunsti, kui, kui sul kunstnik räägib loodusest, siis seal on üldiselt alati ju see kunst versus, mis, või noh, kunst, jah, kunst ehk siis kultuur ehk inimeste tehtu versus äh, see muu, mis on seal äh, põllu peal ja see, millest nagu, mis seal metsas kasvab ja ma ei tea, ei elab. või põllu peal äh, seda murunöö äh, mälub, ehk siis lehm. ehk need on nagu mingisugused nagu eraldiseisvad asjad sellest, mis meie oleme inimestena ja mina ei äh, kirjuta sellele mõttele enam ammu juba alla nagu üldse mitte. minu, ma, ma ei tea, ma ei suuda nagu meid eraldada sellest kogu suuremast süsteemist, mis äh, see elu üldse kokku on koos oma selle maakera ja äh, kosmosega, mis mul <laughs> endiselt veits kõhedust tekitab, aga nüüd ma iga hommik vaatan, äh, leidsin mingi laheda kodulehe, kus saavad, saavad iga äh, päev pannakse mingisugune pilt üles sellest, kuidas äh, noh, mingi, mis on tehtud kuskil seal taevas mingitest ko-, kosmoseteemadest, siis astroloogid kirjutavad, ei, astronoomid seekord kirjutavad sinna juurde, et mis siis pildi peal on ja no ta on veits niisugune astroloogiline tekst selles mõttes, et planeete mainitakse, aga see et mida see kõik tähendab, on äh, nagu, seda pole seal otseselt äh,, seda seal ei ole. seda inimloodud kultuuri, kultuuriteadmist seal äh, tekstis nagu on küll lõppkokkuvõttes ju, sest äh, see, kuidas me oleme üldse teada saanud, et ma ei tea, Marss sinna suunas paneb ja see teine sinna suunas paneb, vahel näiliselt äh,, need on astronoomilised äh, teadmised ju, ehk need on ka jälle inimeste välja mõeldud noh, minu point vist on see, et ma näen nagu kõike ühe niisuguse suure asjana, me oleme samamoodi osa sellest äh, elust äh,, nagu on, ma ei tea, kõik hundid või kõik äh, kajakad või siis tuvid või äh, kas ma olen muideks rääkinud oma lemmiktuvi lugu või? mul on täielik teooria sellest, kuidas äh,, miks inimestele tuvid ei meeldi äh, kui sa, nagu linnainimestele, ma ei tea, maal pole nagu nendega vist nii palju probleeme, aga maal on minu arust ka vähem probleeme inimestega ja mul on, minu teooria, miks meile tuvid ei meeldi inimestele, on see, et nad on lihtsalt liiga meie sarnased nad ei tee suht nagu mitte midagi mõistlikku päevad läbi, ainult nagu tarbivad mingit teiste toodetud sitta, onju. ja siis äh, äh, veel nagu julgevad sealjuures, ma ei tea, vabalt mingi jär-, järglasi teha ükskõik mis kuradi nurga peale, no see on väga nagu meielik, ma kuskil lugesin kunagi äh, et äh, tuvid on äh, kaljulinnud äh, ja kui sa nagu mõtled, et mis, mis asjad või nagu mis, mis, mille sarnased on kõik need linnad, mis me oleme ehitanud, mis loodusnähtusele, siis noh, see on nagu niisugune täielik paradiis tuvidele, mis meile püstile on pandud, see on täielik nagu mingi kalju, kalju äh, maastik, mis on linn, kui sa hakkad mõtlema, siin on nagu ainult niisugused äh, kõrged asjad, kõrged kaljuseinad üksteise kõrval, on ju teine asi, mis mind nagu häirib selle Tracy Emini <laughs> äh, äh, tsitaadi puhul, on see, et nagu, no nagu kui ma võtan, et mina olen loodus ja me oleme kõik osa sellest mingist ühest asjast, mis võib olla, mis on nagu loodus, mille sees jah, omaette on nagu erinevaid võib-olla mingeid kultuurilisi nähtusi ja inimnähtusi ja noh, inimmaailmast ma olen tegelikult viimasel ajal väga teadlikuks saanud sellest, kuidas võib-olla meist paljud võib-olla on nagu liiga palju kinni ka üksnes selles inimmaailmas ja noh, mind on see isiklikult megajuhtmesse ajanud ainult see inimmaailm, aga samas ka nii põnev on olnud see inimloodud maailm. ehk noh, põhimõtteliselt kõik see, mis meie tänapäevane elu on jah, me oleme väga, me oleme nagu, me oleme nagu niisuguse mentaalse maailma selle äh, füüsilise maailma sisse ehitanud noh, seadused, no kõik asjad, kõik asjad on seal inimmaailmas. aga see on ikkagi osa minu arust sellest suurest maailmast ja minu arust, kui me nagu nagu siis, kui me hakkame nagu, nagu ma ei tea, mis mul on tunne, et see nagu pole tervisele kasulik, kui sa nagu iseend kardad. ausalt öeldes. ja kui mina olengi nagu loodus siis ma peaks sinuga nagu iseend kartma, on ju. ja mida siis enda puhul ma peaksin kartma, on see nagu see, mida ma veel umbes ei tea vist või. nagu või siis tulevik või see ootus ja lootus või? ma ei tea, mul on nagu ma ikkagi saan nagu mingisugust, noh, ma ei tea, see tundub mulle lihtsalt nagu nii mõttetu ettevõtmine, see on nagu see Sisyphus või kes oli vist Sisyphus, mingi Kreeka või Rooma jumal, kes muudkui seda jalgpalli mäest üles äh,, mäest üles viskas, mitte viskas, vaid nagu ajas no,. noh, noh, niisugune nagu mõttetu töö, noh. issand, mind on täiega palju mõttetu töö kummitanud viimasel ajal, sest äh, ja veel väga konkreetselt öö, äh, seoses selle kooliga, kus ma käisin põhikoolis, ma olen nii paljudes <laughs> erikoolides käinud, põhikoolis meil oli füüsikaõpetaja, kes, äh, kes öö, äh, kellel oli niisugune näide tühjast tööst, et ta saatis kellegi alla nagu akna, klassi akna alla ja ütles, et ta viskab raamatuid, mine püüa kinni ja siis äh, ta muidugi raamatut ei visanud ja siis see, kes jooksis sinna alla, et see tegi nagu tühja tööd. ja noh, samasugust tühja vaeva ajab see Sisyphus ka, kes siis äh, oma, tegelikult ta vist ajas kivi mäest ülesse, mul on meeles jalgpall, sest äh, ma tutvusin selle teose läbi kunsti ja täiesti piinlik, aga hetkel ei ole mul äh, inimese nimi meeles. aga mulle kuradi meeldis see näitus, see oli väga ammu, see oli mingi kümme aastat tagasi ja see oli naiskunstnik ja siis tal oli video, kus ta vist minu arust veel äkki mingis pulmakleidis, sest ta oli minu arust jalgpall ja sellepärast ma ütlesin jalgpall, jalgpall ajas nagu noh, muudkui ajad jalgpalli mäest üles, mis siis juhtub, läheb pall tagasi alla ja sa pead jälle minema seda uuesti tegema, eks see on niisugune nagu lõputu vaev ja üks päev ma siin just mõtlesin nagu, et see lõputu vaev on nagu see vana viis nagu tööd teha, on ju, see, et sa noh, sünnid sa ellu ja siis sa pead hakkama mingit maakünd-, maad kündma, kuigi tegelikult maa kündmine on ka juba nagu mingi täielik tehnoloogiline areng. ehk see nagu ei ole enam võib-olla nagu nii vana aja nagu näide. aga ma panin täiega juhtmesse nüüd ei ole mõtet iseennast karta ja ei ole ka minu arust mõtet nagu seda mingit loodust sellest meis, nagu meist kuidagi eraldada. meil on just vaja nagu tagasi <laughs> jõuda minu arust sellesse loodusrüppe, sest muidu me ei lõpeta ära seda uh, hullu asja, mis me sellele maakerale nagu teeme ja nagu see ei ole see, et mingi minul üksinda mingi hullult, noh, see ongi kõige hullem, et meil ei ole nagu üksinda mitte kellelgi öö, äh, otsest nagu vastu, vastutust, aga üheskoos me ikka paneme nagu mingi va, nagu va, vales suunas või ma ei tea, kas see on vale suund, kas kõik muutus äh, on halb? see võib-olla on halb, kas ma võib-olla just nagu siin Tracy Eminlikult praegu kardan seda või ma just üks päev või tähendab e pärast eelmist saadet ma olin väga äh,, mul jõudis vist kohale, et mul on nagu ka see kliimaäng või mul ei, ma ei tunne tegelikult seda ängina, mul on rohkem nagu sihuke värk, et see nagu väga huvitab mind ja tegelikult ma olen sealt nagu mingeid vabastavaid tundeid ka saanud, näiteks seoses mu selle äriga, mis ma tahan püsti panna, ma olen otsustanud, ma tahan müüa kaltsuvaipasid, sest äh, ühtepidi seal on see kaltsu teema, on ju, ehk siis nagu lina teema, noh, kangas on ju, teate, et nõgesest saab ka teha kangast, ma täiega tahaks näha nõgeskangast. see on mul nagu täielik unistus, ma tahaks nagu nõgesest riideid. <laughs> see oleks mega lahe. igatahes äh, ma tahan kaltsuvaipasid teha. ja noh, mulle selle äh, tei-, noh, teine asi peale lina on seal see prügiteema, sest noh, kalts on prügi ära visatud äh, riided, noh, nad on ikkagi kellegi poolt ära visatud, kuigi võib-olla lootuses, et keegi teine neid kannab, on ju. pluss, kui ma teen iseenda riietes kaltsuvaiba, see on nagu ainus viis, kuidas ma saan ise vähemalt olla kindel, et minu äh, minu kantud riided ei jõua sinna kuhugi Aafrika mäge, nagu mingi prügimägedele. ma ei ole guugeldanud neid Aafrika prügimägesid veel täiega hirmus. mul ei ole hirmus, aga nagu kas on tore ka, see, seda nagu ka ei ole, on ju. igatahes ma olen nagu lugenud, noh, see äriidee või nagu see, õigemini see tundmised, mida ma tahan teha, tulemine võttis nagu tükk aega. ja, ja kui ma, noh, siis ma jälgisin sama ja lugesin äh, kuna ma usun, et kui sa tahad nagu midagi õppida, sa pead nagu lihtsalt sellesse keskkonda ennast äh, kuidagi sisse panema äh, ja noh, tänapäeval, kui sul on internet ja nii edasi, siis on seda suht lihtne teha, mulle ei meeldi kassi, ma käin, lähen näiteks mingi Redditisse, on ju. või siis Instagramis hakkan jälgima mingeid kontosid, kes sel teemal jahuvad ja siis nii kaua äh, jälgin neid, kuni mul nagu on tekkinud mingi üldisem arusaam sellest, et äh, mis värk on selle maailmaga ja mis äh, nagu selle konkreetsema teemaga ja öö, ähm, seal viimasel ajal ma siis jälgisin neid öö, äh, business <laughs> account'e. ja mulle käis täiega pinda see, et öö, äh, iga nagu sa tahad hakata nagu, et kui noh, hakkab mingi ettevõtjaks, et mida siis öö, äh, umbes tegema peab, esimene asi on see, et nagu mõtle, kuidas sa saad teisi inimesi aidata. ja mul nagu viskas nii kopa ette, sest nagu absoluutselt ei inspireerinud, nagu ma ei taha üldse enam teisi inimesi <laughs> aidata ei no muidugi ma tahan, ma nagu täiega hoolin väga paljudest inimestest, aga nagu sihuke kont-, nagu mind nagu enne seda, kui ma jõudsin nendeni, ma olin nagu saanud teadlikuks sellest, et mis asjad on need tänapäeval need inimeste aitamised, on mingid uued äpid, on mingid, on mingid nagu ma ei tea, veel rohkem plastmassi, ma ei tea, mul on tunne, et nagu see nagu kui, kui inimesed on rakendanud seda mõtlemist, et siis ei ole viinud tegelikult nagu mingitele nagu toredatele asjadele onju. ja siis mul tol hetkel oli täpselt kaks ideed ma tegelesin selle prügiga, siis ma lõikasin neid prügikotte katki, et nagu eh, heegeldada prügikotist põhimõtteliselt mingeid asju, sest tegelikult prügikottidest või eh, noh, kilekottidest, mis on väga ebatrendikas tänapäeval, aga kui eh, kilekotid lõigata nagu katki, neist näiteks punuda vaibad, siis on mega öö, vastupidavad, need on head näiteks õues panna tagumiku alla nii suvel kui talvel, need on väga lihtsalt pestavad, väidetavalt nad on ka näiteks kodututele allapanemiseks head, sest see kile kuidagi äh, aitab sooja hoida või siis jahedust suvel. ja noh, siis ma lõikasin neid kilekotti, mõtlesin, et ma saan äkki nagu, ma olen ühe korra juba ühe kunstiteose teinud nende kilekottidega või kilekoti nii-öelda vaipadega ja siis äh, ma ostsin kilekotte ja lõikasin neid katki, noh teistpidi see on nagu nii nagu vale asi, mida teha, sest ma lähen nagu noh, poodi ja muidugi ja kilekotid on nagu noh, ma ei tea, kuhu need meie prügiga seal nüüd lõpuks äh, jõuavad ilmselt mingi väikesteks tükkideks ja lõpuks on kuskil mu enda südames tagasi, on ju. aga see oli ikkagi kuidagi vale, sellepärast et ma lähen nagu poodi, et siis nagu lõigata veel väiksemaks seda plastmassi, mida me niikuinii liiga palju toodame, on ju. siis noh, vahe nagu see teistpidi, teistpidi ma nagu kasutasin nagu ka mööda seda kilekoti nagu funktsionaalsust, on ju. no see on nagu nunnu idee ja mul on <laughs> igast toredaid asju välja mõelnud, mida saaks kilekottidest teha, mis on nagu väga äh, ma ei tea, kasulikud näiteks veepudelihoidja heegeldada endale, sest ta ju ka nagu lihtne pesta, märjaks võib saada nagu väga palju äh, toredaid asju. patsikumme tegin ja pat-, eks ma neid endale teen edaspidi ka, aga nagu seal ma ei näinud nagu mingit äriideed, no nagu, mis mu äriidee on, siis ma lähen nagu toidupoodi, ostan kilekotte ja siis ma lõikan katki ja äh, heegeldan neist mingeid asju või. no see kuidagi oli vale see võib-olla teeks ja teistele inimestele mingi, oh, olen nii mingi Eko praegu ostan siin kilekotist või prügikotist tehtud mingeid asju, on ju, ja siis näen lahe veel selle juures välja, noh, seal võib-olla on see mingi inimeste aitamise asi olemas, aga ma nagu ei näinud, kuidas see tegelikult nagu maakeral oleks kasulik ja siis vot, siis ma saingi pihta, et mul on nagu see oligi vot see moment, kus ma nagu väga selgelt eraldasin ära, kuidas äh, meil on nagu mingid äh, meil, noh, meil on see inimtehtud süsteem see, kus me nagu elame, seal on need riigid ja see on kõik tegelikult väga vajalik, sest meil on vaja omavahel nagu organiseerida seda, kuidas me omavahel elame ja meil on vaja öö, äh, kuidagi nagu valitseda seda ja kui me, meil on vaja, ma ei tea, teid ehitada ja öö, ähm, mingisugust haridust öö, äh, organiseerida ja noh, see on nagu vajalik, aga seal maailmas on nagu hästi kuidagi, me oleme võib-olla nagu liiga sinna vahel kinni ka jäänud või? nagu ainult nagu ainult kõik lahendused oleksid seal, teine koht, kus ma näen seda noh, täiesti niisugust nagu pimedat usku sellesse, et meil ei ole nagu ainus viis edasi on tehnoloogiline. no eks ta mingis mõttes vist olegi tehnoloogiline ainus viis edasi, sest äh, tehnoloogia on meid juba nagu siiani toonud, aga see tehnoloogia, millest nad räägivad, on nii konkreetselt see mingi mikročipi interneti arvuti tehnoloogia, see on mingi järjekordsed äpid, mis lihtsalt äh, mingi vahemehe töö kuskilt üle võtavad mina näiteks ei usu, et Eesti metsa päästab ära mingi äpp I m so sorry. kuidagi väga trigger olin selle äpi, selle konkreetse äpi firma üle. aga neid on eh, siin veel olnud. võib-olla peaks hakkama, ma ei tea, võib-olla peaks kartma seda loodust no kes kardab, see saab ka, ma ei tea, ma nagu siin on see vi-, konspiratsiteooria jälle või see vandenõuteooria, et äh, ma vahel olen ikka mõelnud, et kui me oleme nagu üks süsteem ja kui nagu on mingit sorti tasakaaluprintsiip, mis seda nagu maakera siin valitseb, on ju, et äh, et kas siis on, et kas siis põhimõtteliselt, et no võib-olla mitte, või noh, võib-olla see on seesama Jumal, keda mõned usuvad, ma ausalt nagu seda onukest ikka üldse ei suuda uskuda, aga nagu, et kui see maakera või universum või ja nagu siin ma praegu mõtlen nagu reaalselt seda nagu füüsilist asjandust, milles me oleme. koos selle mingi hingedega siin peal ja nagu ma mõtlen seda, ma ei, ma ei mõtle mingit uhhuu asja, ma mõtlen seda uhhuuna tunduvat päris asja. sest see päris asi, kui sa hakkad nagu mõtlema selle peale, ta on ikka suht uhhuu. ja noh, kuidas ilm, meie oleme midagi teinud ja see ilm hakkab meile reageerima, siis mul on ka olnud küsimus alati peas ikkagi, et äkki nagu see koroona oli, issand see surm on muidugi hästi halb, aga seda ei saa ära hoida. äkki see koroona oli ka nagu see maakera äh, kättemaks meile? noh, nagu viis meist veits nagu lahti saada, sest kui sa vaatad ükskõik missuguseid kuradi neid kliimadokumentaalfilme, sa jõuab suht nagu e, väga ruttu kohale, et meid on lihtsalt liiga palju. ja me oleme see liiga paljud meist on jälle nagu, me sünnime kinni sellesse katkisesse inimloodud maailma, mis ei ole mitte mingist otsast jätkusuutlik äh,, me nagu igal pool, kus ma vaatan, on mingid inim-, nagu inimtehtud asjad ümber ja enam-vähem kõik peaaegu no natukenegi vähemalt plastmassist on ju, siin on juba nagu ma ei tea, ma vahel olen ikka nagu, ma olen <laughs> väga tihti mõtlen, ma olen nagu nii tänulik, et ma sündisin üheksakümnenda alguses maale Eestis, sest ma veel mäletan nagu äh, kuidas piima tehakse, tähendab, kuidas piima tehakse ja kuidas võid tehakse ja kuidas äh, hakklihamasin välja näeb ja nagu sihuke, kas nagu, ma ei saa öelda päris elu, sest see, see päris elu, ma, mulle väga meeldib mu päris elu siin ka, kus ma nagu seda võid ei pea ise tegema. vot siuksed on lood. kuidas hoida lootust? no ma ei tea, mida sa loodad ma olen nagu <laughs> iga jumala kord juba nagu aastaid, aastaid, aastaid äh, Sireli õisi äh, leidnuna soovin lihtsalt, et äh, kõik läheks hästi ja noh, siis ma olen alati nagu lõpuks jõuan selleni, et lõpuks kõik on nagu iseenda defineerida. seega, kuidas hästi läheb ah,. ma ei teagi mingi loomisprintsiip ilmselt meil ikkagi nagu sees on. täpselt nagu on, äh, ma ei tea, õunaseemnes ja võiks tulla mingi uus äh, Young Artist grupp, ma olen mingi kaks päeva vist juba, kaks päeva, selles mõttes ma olen kaks korda, tähendab, ehk mul on olnud elus nüüd viimase kahe nädala jooksul või kolme nädala jooksul kaks äh, korda, kus ma olen äh, lugenud Sirbist artiklit, kus äh, räägitakse noortest äh, loojatest. täna hommikul lugesin äh, filmimaailma kohta ja noh, seal vaieldi vastu mingisugusele vanemale naisele, kes juba filmimaailmas on mingi tegija. Äh, ja sealt artiklis mul jäi veits niisugune kõlama niisugune et meid keegi ei näe tunne ja noh, mingi niisugune nagu veidi solvumine vist. ja see teine, millest ma lugesin, olid noored kirjutajad, aga <laughs> mulle nii meeldis nende noorte kirjutajate äh, nagu mingi vibe vist, sest see oli nagu arvustus nende noorte kirjutajate kohta ja need noored kirjutajad olid välja andnud oma mingi kogumiku nimega Grafomaania, mida mina ei ole lugenud. aga ma olen lugenud arvustust selle kohta <laughs> ja mulle nii meeldis, nende nimi on grafomaania, sest äh, mul on äh,, ma vahepeal siin harrastasin ise ka grafomaaniat. ja mul on tunne, et tegelikult kui sa nagu, kui sa nagu vaevled nende äh, maailmavalude käes, siis see grafomaania <laughs> tegelikult aitab, sest sa saad nagu välja, vaata, sa väljutad väljutad oma mõtted ära, noh, grafomaania tähendab seda, et sa lihtsalt nagu kirjutad, sul ei ole mingisuguseid ideid sellest, et mis on mingi suur film või öö, raamat või midagi niisugust, sa lihtsalt oled nagu mingi, mul on öö, praegu vaja siit ilgelt palju kirjutada ja siis sa lihtsalt nagu lased välja, mis iganes seest tuleb. Need filmilapsed olid rohkem niisugused, et öö, me oleme siin nii kaua õppinud, kuidas teha <laughs> õiget filmi, et nüüd te noh, seal oli rohkem, ma ei tea, seal oli mingi sihuke nagu kõrguse iha sees või nagu sihuke noh, see kultuuris, et seal on mingid reeglid ja et ainult mingid, mingid asjad on head ja ma ei tea, miks ma sellest praegu rääkima hakkasin lõppkokkuvõttes nagu inimelu on nii äh, lühike selles nagu pikas perspektiivis ja <laughs> nagu tänapäeval täiesti hull, iga päev tehakse ajalugu juurde äh,. aga äh, nagu isiklikus perspektiivis on see ikkagi nagu megapikk. ja siis võib-olla, kui mingi hetk nagu kohale jõuab, et äh, äh, et meil ei ole enam seda tiigrit kuskil äh, seal puu taga, kes äh, iga päev seda surmahirmu tekitab. et siis äh, vot ma ei teagi, mis siis, mis siis, mis siis saab? mis siis saab, kui sa nagu kõik asjad ümber mõtled? ja järsku kõik nagu teistmoodi näib, ma ei tea eks me saame näha vist. <laughs> vot sihuke Liina saade täna siin esmaspäeva hommikul, neljateistkümnes november. Liina saade on igal teisel esmaspäeval ehk uus on siis kahe nädala pärast. kuu aja pärast täpselt on äh, häbita töinemise päev, see on päev, kui võib äh, hommikust õhtuni häbita töinata, sest nagu ka grafomaania, töinemine äh, ajab ka igast eh, hirmud ja muud asjad eh, vähemalt korraks endast välja. ja mul on veel üks ilgelt ruttu, mul on vaja üks nagu teooria veel peast ruttu välja saada. ma olen nimelt hakanud mõtlema, ma siin vahepeal üritasin nagu mingi kirjanikuks saada natukene ka, onju, ma just ütlesin, ma tegin mingi hulk grafomaaniat ja siis ma avastasin, et äh, mul on palju lihtsam kirjutada, kui ma äh, kuulan samal ajal muusikat, mis on inimeste tehtud. just nagu inim-, inimeste mängitud siis. ehk see on tehtud selles mõttes, et äh, noh, keegi mängib pilli, ehk see peab olema nagu noh, inimesele mängitav, noh, meil on tegelikult ju võimetel piirid, kuigi ma ei saa aru, kuidas me ikka veel maailmarekordeid muudkui edasi teeme, aga nagu noh, dopingud vist on ju ähm,. aga noh, see muusika siis nagu üldiselt mingi rokk või noh, mingi pillimuusika on ju. ja siis sellelt Äh, ma hakkasin edasi mõtlema, sest teistpidi mulle hullult meeldib teha seda tšakratantsu või noh, puusa nõksutamist või ähm, äh, matkamuusika <laughs> järgi tantsida või noh, teha siukest, mulle meeldib teha siukest äh, väga no see mu kiiks, ma olen rääkinud ka on ju see ühelt jalalt teisele tammumine, siukest muusikat ja siis ma jäin mõtlema selle peale, kuidas kuidas võib-olla nagu selle mingi uue maailma äh,, noh selle maailmaga, kus ei ole enam see loodus nii keskkohal või kus on juba nagu äh, noh, nii kuidagi oleme ära otsustanud, et see loodus on miskit muud kui meie ise, et võib-olla siis äh, inimloodud tehnoloogia ehk see elektrooniline muusika ja see tants, nagu see tants, mida, <laughs> mis ta paneb meid tegema, no minu jaoks, kui mina panen nagu tehnotantsu, siis see mul küll teeb tšakrad puhtaks nagu üle keha. pärast on nii hea olla et noh, võib-olla see on ka nagu, et kui, kui, kui see loodus saatis meile selle nagu koroona, et noh, mõned meist ära sureksid, jah, no kuuldavasti siukseid asju tuleb veel ja veel, onju. ja noh, kliima paneb hullu ja me oleme veits ise selles süüdi, siis võib-olla nagu teistpidi, nagu ma olen mõeldud, et äkki maailm on sellepärast praegu nii palju neid nõidasid eh, ja esoteerikuid ja nii edasi saatnud, et see on nagu viis, kuidas me saame omavahel nagu kuidagi mingit tervendamist teha ja siis samamoodi noh, meile saatnud selle elektroonilise muusika, et me siis äh, siis niimoodi reiviksime ennast kogu aeg natukene õnnelikumaks, sest äh, see välismaailm näib nagu kogu aeg sihuke, ta tahab nagu kogu aeg äh, alla suruda meid. okei okay,, aitab, tänaseks aitab. ma ei teagi, mis ma veel selle saate nimeks panen. lootused või? mina olen loodus. mina loodus, <laughs> ma ei tea, ma ei tea, eks näis. tore, et äh, kuulasid kui sul on küsimusi, siis neid võib mulle saata liina et kolkablika.ee. samuti äh, soovitan kuulata teisi Kolkablika raadiosaateid ning tellida Kolkablika newsletter www.kolkablika.ee